это было дело не душ. L'asfalto. puțini, e că vina mu se angajează, lucrează două, trei săptămâni și nu vrea să lucreze. Ei se deprins lucreze liber. Dar la noi și este o regulă care nu poți să, să lucrezi așa. trebuie marșrutul trebuie să-l știi precis, dacă avem acolo în mașină. Trebuie să merg pe grafic, trebuie să nu încurc, să nu asta. tăți care lucrează aici și au înțeles lucrul, îți duc și tot înapoi vin aici. Dar care nu vor, e că vin mașini de astea, mă, trebuiește șoferi, nu, nu pot să găsească șoferi să, să stau mașini în rând. Băiat tânăr și tot vine tare greu de, de, de lucrat. Avem terapeut, medic, din caz ceva se întâmplă ceva, el poate să ajute. Să... Am fost anul ăsta, am fost la Iglou Calul, ne-am umblat jumătate de lună. Am făcut 15 zile. Și ea că am ajutat. Dar tare greu, nu putem merge, nu putem, ne luați un cior. Și lasă, dar am fost, am lecuit și am poate, poate lucra. La noi lume tare disciplinată, ăștia care, cum spunea doamna Silvia Radu, că am pus un polcovnic, ăștia lucrează numai pușcăriaș, a spus. Da. Atâți ani că lucrez, sunt făcuți 21 de ani, am venit aici, zin, zin, știa că așa, numai cât concediu și gata. Eu n-am fost nici Iurie, eu nu știu, e, așa, poate mai fost pe la Odihnă, la Este, toate. sunt atenți, să instruiți bine. Înainte spun eu centuri de sigurare. Dar e tare greu de lucrat pentru că el poate să uite și când se uite, se aruncă. Asta și nu e mers pe stradă cu două, trei câmbroane, da? e mers la fiecare 20 de metri, 30 de metri. Asta și atât sari poate să spălească să mereu încă să suntem. Ai băi, să atenți, e ușor de lucrat dacă Tik işte karısı uydu pavyuani, tari greu. Всяко шаг. Оставься дальше в парк. Oameni cu mașini serioase și se opresc, îmi dau drumul. Astea taxiuri, ca câte taxiuri, deci nu se opresc, îmi dau drumul pe asta. Dacă se noi tot, îl vedem, tot le dăm drumul. place dacă lucrez atâta, îmi place de ce fac. Lucrez de, de plăcere, pentru că așa m-am deprins, am Eu întotdeauna când mă la lucru, mă gândesc mai bine să fac. Și pentru orășeni poate respira mai, mai bine, și curat. Cineva trebuie să îndeplinească lucrul ăsta. Și noi îndeplinim tot eh, cinstit, zi la zi, Descobre que de meio de milhares, também traduz em Какая себе температура? Вот так осознан вот этот. где-то. Молодец, Кудя. <laughs> Улыбается. Eu le- le-aș uh, spune că să, să fie mai amabili, să păstreze curățenia. Uh, S-au pus tumberoane în oraș, s-au făcut uh, de cât de cât, s-au făcut o leacă de, de regulă. Trebuie să contribuie la tot asta ce s-a făcut ca să păstrăm împreună curățenia și tot ce este. Asta e sănătatea noastră, asta e tot, tot pentru cetățenii care trăiesc în orașul ăsta.